тіло супер, хоч і не буває в залі, будь обережна, вона твоє серце поламає, вона молода, саме та, хто тобі не по зубах, вона молода, саме та, кого носить на руках, ей Юна особа, що хоче робить, добра, хоробра за своїх топить вищий з першої спроби доб'ється цілі, зуби не сточить, любить Зелений колір та чорний чай, мала не промах, ти тільки зачекає, тільки знає на глімі понт не клюне на все, плюне ти собі далі скучай Очі як небо знає, що треба, впевнена в собі, вику викупай, вику викупай, ей, вику викупай, викупай 18, вона юна та вродлива. Вона юна та вродлива. Їй 18, не дівчина, а диво. Не дівчина, а диво, не дівчина, а диво. Їй 18, вона юна та вродлива. Вона юна та вродлива. Їй 18, не дівчина, а диво. Не дівчина, а диво, не дівчина, а диво. Мала не витрачає марний час, пунктуальна, не знає слова пас, завжди в русі клуби туси, кольца, буси, що на хайпі завжди в курсі обведе навколо пальця, ти навіть не поймеш її, на жаль, ти так не проведеш. Забудеш всіх, хто до неї був, аби біля неї голову ти не забув, така буває, раз в житті розчихляйся. Я читаю на біті, падра найс, роздупляй малишка без фальші, якщо ти з нею терпіння набирайся. Ногтів яскрава помада, кучі лую, дольче прада, аді, рибок при параді, на любі тусі завжди раді Тільки знає на хлібний понт, не плюне на все, плюне, впевнена в собі, Вику, викупай, вику, викупай, вику, викупай, викупай, ей Їй 18, вона юна та вродлива Вона юна та вродлива Є 18, не дівчина, а диво та вродлива Вона юна та вродлива Їй 18, не дівчина, а диво Не дівчина, а диво, не дівчина, а диво, не дівчина, а диво, не дівчина, а диво, не дівчина, а диво, не дівчина, а диво Я твій трек закинула собі в групу в телеграм. Він мені під зайшов. Не дівчина, а диво, не дівчина, а